Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga GTA 5 ni eng oson va tez yuklab olish usulini o'rgataman. Birinchi o'rinda bizga mana shu programma kerak bo'ladi. Bu programmani video описаниесida silkasini qoldiraman, Telegramdan yuklab olishlaringiz mumkin. Uni o'zim yangi kanal ochib tashab qo'yganman. Mana shu kanalga kirib yuklab olsangizlar bo'ladi. Line up deb yozasizlar yoki mana shu descriptionda bo'ladi описаниеda ustidan bosib kirib yuklab olasizlar bizga mana shu gitub install lineup fayl kerak bo'ladi ichida qaytib o'rnatish va hamma narsasini yozib qo'yganman qo'llanmada mana bu programmani o'rnatasizlar endi o'rnatib bo'lingan o'zlaringizga xohlagan tillaringizni tanlaysizlar va ok dali dalini bosib o'rnatasizlar o'rnatish tama biladi qiyin emas dali dalini bosib ruski bo'lsa ruski Men ingliz tilini нормально bilganim uchun ingliz tilini tanlaganman. Bu yerda ishimiz bitdi. Endi programmani o'ziga qaytamiz. Programmani o'ziga qaytsak, bu yerda onlayn ham o'ynasa bo'ladi. sujetni rejimni ham o'ynasa bo'ladi. Hozir mana tortishni boshladi. Bu hozir bug bo'lib qolgan. 61 gigabayt tortib bo'ladi. Gdeta menda o'n olti soat tortgandi. Har bir soatda qarab turishlarisz kerak. Ekranni o'chmaydigan rejimga qo'yib qo'yishlarisz kerak. Faqat fonda mana shu programma ishlasin, qolgan programmalarga teginmay turishlarisz kerak. 1,5 yarim kun yoki ikki kunda tortadi, chunki O'zbekistonda internet unchalik tez emas. Keyin skorosti bir pasayib, bir ko'tarilib tushadi. O'rtacha ellik, yetmish, sakson, yuz megabaytgacha chiqadi. meni Wi-Fi skorisi 100 megabayt sekund o'zi tarifida 150 ming tarif. Endi u sizlarni wifilaringizga bog'liq qanday tortishi. Keyin obuna va layklarni bosishni unutmangizlar. Yaqinda xudo xohlasa birga bo'lamiz. Hozir ko'rsataman. Hozir 650ga yetamiz Sizlardan umid kutib qolaman. Like va podpiska bosasizlar degan umiddaman. Xudo xohlasa birga bo'lamiz. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Kim o'rni topmayotgan bo'lsa, Telegramdan menga yozishi mumkin. Mana shu kanalga tashlab qo'yaman o'zimni ichkamni. Solo. tashlab qo'ydim mana shu lichkaga yozasizlar Tac. to'g'ri tashlamabman ikkisi u yoqdaga yaqinda o'zgartirgandim uzr bo'ldi mana like va podpiska boshingiz chiqmasin sizlardan kutib qolaman kelganingiz uchun rahmat sog' bo'lasizlar